Месяц второй. Мы были в Кракове, долго не могли найти адекватную работу. Пошли на пилораму. Пилорама находилась в горах, в Райче. Об этом тоже я снимал пару видосов. И что я вам скажу, на пилораме было тяжело. Но это самая четкая работа, которая была в то время. Потому что ты жил прям на месте работы, никуда не надо ездить. Подкармливали, иногда давали еду. Авансы всегда без проблем в любой момент. Это преимущество того, того, когда ты работаешь напрямую с поляками, даже если ты пришел через посредника, но ты не взаимодействуешь с ним. Просто ты подходишь к пану и говоришь, ну дайте мне аванс, там, за личку, пожалуйста, или я хочу рассчитаться, уйти. Да, пожалуйста, без вопросов, в любой момент, вот вообще. Это здорово. Так, что у нас здесь? Мы поработали тоже примерно две недели. Тут было много выходных, праздников, мы не работали. Получали по 10 злотых в час, соответственно, 10 часов 100 злотых. Работали иногда больше. 11, вот 12, 13, о, 16 часов даже отработал. Какой молодец. Я а, тут уже пошел спад, 3 часа уже все так надоело, эти доски, конечно же. Короче, вот 13 часа мы отработали по 3 часа, и 13 часа мы ночью уехали с пилорамы. В итоге я заработал 1020 злотых. Итого, это уже моя вторая тысячонца, даже 2, 200 заработанных в Польше. Дальше начались неприятности. Это Гдыня. Поехали мы с пилорамы прям в Гдыню, потому что я нашел работу на металлоконструкциях. Фирма ДМК Work. На металлоконструкциях э, один из нас, нашей прошлой компании, работает до сих пор, и ему все в кайф. Я же смог там поработать 4, 4 дня. Почему-то так вышло. Что ничего не вышло. В общем, я снимал об этом тоже видео, там, потери на работе в Гдыне. Э, провалы, там моя яма и прочее, прочее, можете посмотреть детали. Что я здесь заработал? Я работал 4 дня по 12 часов, там в среднем, мы работали и больше. Это целый день разъезды, загрузки, разгрузки, монтаж вот этого всего дела. Это была очень интенсивная такая ну, работа, ну и разнообразная. Как бы не, уст, не уставался ну убивался, ну не монотонная, скажем так, вот. И что в итоге? 480 злотых примерно я должен был получить. Так же самое, как и мой брат. Мы ушли. Мы ушли, оставили, оставили эти деньги в агентстве. И ничего нам не заплатили. Снова же, если вы уходите раньше срока, вам ничего не платят. Вторая, второй раз я наступил на те же грабли. В итоге я попал в огромную финансовую яму. На следующий месяц даже.